Thank you. kalian berada. Kembali lagi dengan saya Ratna dari Kota Waisai, Raja Ampat. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan wanita tangguh di balik produk lokal khas Raja Ampat yang saat ini jadi tren cendramata khas negeri ribuan pulau ini. Ana Roma, Septiana, Cuy. Halo Mbak Septi. Hai, Jadi gini teman-teman, Raja Ampat kan terkenal dengan pariwisata kelas dunianya. Tapi kalian enggak nggak sih bagi yang pernah ke sini, kalian tuh nggak akan menemukan cenderamata khas Raja Ampat. Tapi, setahun belakangan ini, sudah muncul produk lokal Raja Ampat yang diberi nama produk lokal Mara. Mbak Siti, hmm. sebelum cerita lebih lanjut, Mbak Siti ceritain dong tuh gimana sih awal mulanya Mbak Septi nyantol sama produk lokal aja Ampat? Hmm. Maksud aku tuh apa dulu Mbak Septi sekolahnya ada hubungannya dengan kerajinan tangan kah? Hmm. Atau gimana gitu? Di Raja Ampat lagi kan ya? Hmm. Mbak Septi, hmm. cerita saja. <laughs> Mantap, makasih nak waktunya. Jadi gini, sebenarnya nggak nyambung nak, nggak nyambung banget kalau sama sekolahan. S1 aku di biologi, S2-nya di biologi lingkungan alias di ekologi. Jadi setelah aku kuliah, terus jadi peneliti di ikan air tawar. Jadi bener-bener gak nyambung sama produk lokal. Tapi aku punya passion dari dulu dari kecil tuh emang suka sama handmade yang etnik etnik gitu tuh. Jadi produk-produk yang kayak gitu tuh seneng banget. Nah, uh, karena aku penelitian tadi itu kan jadi peneliti, terus aku melakukan penelitian, alhamdulillah kesempatan untuk keliling Indonesia. Jadi Ih, setiap banget, ah, alhamdulillah nah makanya. Hmm. Nah, setiap keliling itu tuh pasti aku nyempatin waktu untuk berhenti di toko-toko souvenir atau cindera mata hanya untuk sekedar melihat produk kesenian apa sih yang mereka angkat jadi souvenir khasnya, yang apa namanya, eh, produk-produk tradisi apa sih yang punya apa namanya diceritain filosofinya di uh, souvenirnya yang kayak gitu-gitu tuh hmm, aku punya interest di situ nah sampai waktu itu hal yang paling menarik adalah waktu itu aku sempat lama di Lombok karena mau naik Rinjani kan waktu itu Enak gunung juga nih anaknya uh, nggak tipis-tipis saja. <laughs> cuman waktu itu karena lama di sana jadi kenal banyak teman-teman di sana jadi tahu sampai jatuh cinta banget sama tenun ah. tenun Lombok ini bukan Lombok sih tapi aku dari mana tuh ini Kupang kalau nggak salah hmm. nah jadi tuh uh, ini salah satu huntingnya aku oh. pas lagi berhenti di mana tuh pasti dulu yang kayak gini-gini terus uh, pas di Lombok itu kenal lama sama uh, kenal sama banyak penenun juga waktu itu terus akhirnya bikin lah ketemu sama teman-teman di Jakarta yang mereka dari Bima kemudian kita akhirnya uh, bikin satu brand atau satu bisnis kecil-kecilan lah uh, untuk ngangkat uh, penun NTB waktu itu jadi Lombok Sumbawa Bima kita angkat produk tenunnya untuk hmm. jadi satu produk gitu bisnis apa itu mbak? dijual uh, bisnis produk jualan kayak macam tas gitu hmm. uh, jadi produk-produk kombinasi tenun kayak gitu nah mungkin dari aku kelihatan aku bikin bisnis di produk lokal itulah jadi aku kelihatan gitulah sama teman aku kalau oh dia ini suka nih atau dia uh, ngerti nih tentang produk lokal akhirnya uh, ditantang lah aku sama Bang Alek waktu itu. Oh, Bang Alek itu aku juga kenal. <laughs> Jadi teman-teman, Bang Alex aka Bang Andi, tapi nama bekerja Bang Alex sih, cuma hmm. nama aslinya Bang Andi Priyo Sayogo merupakan manajer Fauna and Flora Internasional Indonesia Program Base Raja Ampat. Iya. Lanjutkan, ya. Mbak. Sip. Ya, si Bang Alex itulah akhirnya yang nantang gitu kayak, eh, uh, eh, tuh mama-mama punya nyaman nih di Raja Ampat kok kesini lah bantuin aku diapain lah itu nyamannya jadi intinya pada akhirnya aku yang anak ekologi nyebrang ke produk lokal tuh memenuhi tantangan dari Bang Alek gitu. Oh. Terus ketika uh, Mbak Septi uh, apa ya first impressionnya nih hmm. ketika datang ke Raja Ampat dan melihat uh, kerajinan tangan itu gimana? Terus bagaimana Mbak Septi bisa memenuhi tantangan dari Bang Alek ini? Nah, jadi um, pas lagi pertama kali aku datang ke sini, um, mindset aku nih yang udah pernah keliling-keliling dan visit tempat-tempat apa namanya tempat-tempat kerajinan tangan gitu ya. Aku tuh pasti udah punya eh, aku punya pandangan gitu kalau pasti Raja Ampat tuh sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang eh, maju nih pariwisatanya. Hmm. Kan Raja Ampat yang tadi Ratna udah cerita udah mendunia banget kan ya dari pariwisata jadi ini pastilah dia udah punya souvenir khas tinggal dipoles dikit uh, terus aku juga banyak uh, pengalaman di branding ya tinggal di branding gitu kan pikirannya udah gampang lah kayak gitu soalnya pas nyampe sini aku kaget dong kenapa tuh <laughs> ya, kayak kata kamu yang tadi cerita jadi aku keliling Waisa itu nggak hmm. ketemu toko souvenir yang uh, buatan masyarakat lokal Raja Ampat sendiri gitu oh um, jadi kayak dia sebagian besar itu datangnya tuh dari daerah lain Raja Ampat gitu hmm. nah Nah, keren banget tuh pas pertama kali Mbak datang tuh ya tinggal nah. dipoles-poles sedikit lah ya hmm. udah dari 50 atau tujuh sampai tujuh puluh persen gitu. nah. untuk mencapai 100 persennya tinggal dipoles sedikit. Gitu. Tahunya tuh masih masih jauh ternyata ya, ya? nol persen, jadi beneran nggak ketemu gitu oh. si souvenir apa sih nih eh, oleh-oleh khas Raja Ampat ternyata pas iya. dicari-cari ya emang nggak ada gitu oh. kecuali orang bikin tulisan kaos khas Raja Ampat ya kan itu bukan hmm. produk tradisi kan eh, mungkin itu kan aku bilang sebagian besar ya mungkin sebenarnya ada produk tradisi yang udah mereka jajakan gitu sebagai souvenir tapi pada akhirnya tuh hmm, kalah bersaing sampai akhirnya mungkin aku mirip seperti turis-turis atau wisatawan yang datang ke sini pada akhirnya tuh nggak menemukan iya berarti khas aku gitu. pikir eh, ketika apa namanya wisatawan ke sini kan pengen nyari produk-produk tuh ya, ya. hmm. ya produk lokal khas Raja Ampat apa sih yeah. tapi ternyata mereka bakal kecewa nggak sih maksudnya ketika kesini nggak nggak ditemu ternyata apa yang mereka cari tuh nggak ditemukan hmm. gitu kira-kira kayak gitu hmm, terus apa yang mbak Septi lakuin nih back to basic karena aku pada dasarnya peneliti jadi yang aku lakuin pertama kali adalah melakukan penelitian hmm, penelitian apa itu mbak penelitian tentang eh, intinya adalah menggali potensi kerajinan tangan apa yang masyarakat adat Raja Ampat punya ini yang bisa dijadikan sebagai souvenir kayak gitu jadi eh, mulai dari nanyalah ke kayak stakeholder stakeholder apa yang sudah pernah dilakukan atau diupayakan kemudian sampai uh, datang ke kampung-kampung ke hutan-hutan untuk wawancara mereka punya jenis-jenis produk apa aja gitu yang pada dasar pada akhirnya tuh aku uh, punya gambaran secara umum kalau sebenarnya sama seperti daerah lain di Asia Tenggara atau mungkin Indonesia pada umumnya gitu ya Raja Ampat tuh sebenarnya mm, juga sama E, menjadi salah satu daerah yang e, punya anyaman khas. Jadi anyaman ini memang menjadi salah satu budaya gitu loh di sini. Dan masuk ke dalam kesehariannya mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh menganyam berbagai jenis produk dan membuat berbagai jenis kerajinan tangan gitu loh. Nah, terus yang uniknya kan e, pasti beda-beda ya tiap daerah. Ada yang daerahnya deket hutan mereka akan menganyam jenis apa yang kayak gitu. Nah, ini yang mereka Raja ini kan kepulauan kan. Terus mereka akhirnya menganyam eh mereka membuat satu produk kerajinan berupa kapal hmm. layar kapal itu dari anyaman pandan nak wah <laughs> itu kan pasti layarnya kan lebar hmm. gitu mbak tapi mereka dianyam gitu yeah. akhirnya bisa menjadi layar atau gimana tekniknya enggak dianyam sih sebenarnya eh maksudnya ya bentuknya uh, nih kayak gini nih uh nih jadi kayak enggak. gini teman-teman oke okay. Iya. yeah. disusun-susun gitu sama mereka kayak dan ini jadi gitu ah, ya. jadi kedap kedap udara gitu oh, kalau yang ini iya, dari iya, misal iya. ini dari kapal di misal tapi kalau yang bentuk kayak gini kayak gini tuh yang dari Ayau tadi dari orang pulau uh, Waigeo tapi di bagian utara hmm. nah eh, bentuk layar kapal yang kayak gini namanya Lopinto tuh jadi nama kampung di gitu, Teluk Melu gitu. tapi bukan ini ya ini ini yeah. mah uh, tikar namanya Lam kalau ini nama nama daerahnya Lam iya nama daerahnya Lam, Lam. Hmm. Nah, jadi biar fokus, aku disclaimer dulu ya nak ya, yang tadi aku ya. ceritain aku penelitian keliling-keliling segala macam itu sampai jadi terlalu banyak. Sebenarnya aku lakukan penelitiannya itu di Pulau Waigeo, tepatnya di kawasan Teluk Melibir. Hmm. Nah, teman eh, teman-teman, dari episode kemarin kan kita juga ada mention ya Teluk Maya Libit, hutan Teluk Maya Libit. Nah, sebenarnya Teluk Maya Libit itu di mana sih? kan kalau misalnya Raja Ampat ini kan merupakan kawasan kepulauan yang terdiri dari 2.713 pulau dan terdapat empat pulau besarnya yaitu Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Nah, eksplorasi Mbak Septi ini merupakan salah satu daerah di Pulau Waigeo yaitu di Teluk Maya Libitnya, gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Ketika Mbak Septi ke eksplorasi pertama kali ke Teluk Maya Libit, aku juga pengen uh, nanya nih kesan pertama Mbak terhadap kerajinan tangan di Teluk Mayalidit itu seperti apa? Satu kata apa tuh? Kaget. Kenapa, Mbak? <laughs> Karena e, menurut aku ya mengagetkan gitu ketika hmm. tahu kalau mereka punya latar belakang menganyam kemudian tahu gitu kalau mereka punya apa sih namanya uh, anyaman ini menjadi keseharian sampai tadi cerita layar kapal itu juga dari anyaman hmm. kan tapi ternyata pas datang ke sana aktivitas menganyamnya tidak begitu banyak dan benda yang dianyam hanya satu jenis satu cuman dua jenis saja hmm. kayak bentuk tas-tas kayak gini atau yang kayak gitu tuh ini nih mm. ini namanya apa nih mbak ya, mereka simply sebut itu noken noken itu tas oh noken dan mm-hmm. itu juga noken. noken dan mereka hanya menganyam noken hanya menganyam oh. bentuk kayak oh. gini aja berarti yang jenis eh, jenis-jenis ini aku belum tahu namanya ha. Ah. semuanya apa ya nih mbak ya Ha. Ah. berarti mereka belum belum ada hasil uh, anyaman jenis lain kayak gini belum. oh ini juga belum, belum ada cuma noken aja hmm mereka cuma nganyam yang bentuk kayak gini aja karena waktu itu pernah ada informasi masuk lah ya mm. um, kalau uh, Raja Ampat itu jadi daerah pariwisata ingin mendunia sehingga butuh souvenir gitu kan jadi souvenir yang akan laris tuh yang bentuknya kayak gini aja akhirnya mereka semua berlomba-lomba dan bikin satu jenis kayak gini oh, aja berarti ada pengaruh dari luar ya mm -hmm, banget sangat sangat dipengaruhi sebenarnya akulturasi budaya gitu kan mm. nah ini salah satu anyaman yang pertama kali aku beli waktu aku datang ke Teluk Meliwit dulu ini pertama kali aku beli jadi dia bentuknya kayak gini nak mm-hmm. um, mereka udah mengganti bahan baku alam jadi jangan diharapkan jangan diharapkan kalau misalnya pertama kali datang ke Teluk Meliwit dulu waktu kayak aku tuh akan menemukan anyaman yang kayak gini karena mm, semua kan bentuknya kayak gini um, mereka mengganti bahan alam talinya ini tuh pakai tali rafia dan warnanya pakai warna wantex oh oh ini uh, apa namanya sayang banget sih teman-teman ini tuh dari tali rafia nih hmm. terus ada warna pink hijau ungu dari pewarna tekstil ya ya hmm, dari pewarna tekstil ya jadi kayak gitu nah nah e, eh, yang bikin lebih deg-degan nih kan ya jadi warna-warni kayak gini ini, ini juga ada tali plastiknya nih iya Oh, karena aku tuh cuma di bagian situnya doang. Enggak kan emang tepiannya tuh pasti dijahit oh, sama mereka. Ah, oh iya benar, buat kayak dineci gitu hmm, lah ya. Hmm, dineci gitu. Hmm. Cuman biasanya tuh pakai tali-tali alam gitu, ada hmm. tali ganemo, tali ganemo tuh tali melinjo, hmm. akar pandan. Ya. Kamu tau nggak, nah, selain diwarnain pakai pewarna tekstil hmm. yang aku bilang ada isu lingkungan ini, mereka warnain pakai apa? Pakai apa tuh mbak? pakai pewarna alam. Oh, bisa pakai pewarna alam juga iya. ya. Pewarna alam tuh misalnya daun-daunan atau akar atau batang yang bisa ngeluarin hmm. Warna -warna, terus mereka aplikasikan ini di bahan-bahan bakunya kemudian anyem gitu nah cuman um, itu tadi informasi dan masukan dari luar lagi tuh ngasih tahu kalau itu warnanya kuno itu warnanya jelek itu kurang oh, terang oh, pemikiran mereka tuh enggak berbeda gitu kan hmm, kan ya, ya padahalnya mereka e, percaya sama itu terus mereka mengubah nah yang yang apa namanya yang bikin jadi tambah bergejolak hati ini adalah hmm uh, eh, bergejolak banget iya. sumpah pak beneran deg-degan gitu gitu ya, banget karena hasil penelitian di Pulau Jawa nih nah mm -hmm. um, ini nih ini rodamin B nih ya yang warna yeah. pink ini nih kalau kamu sempat ingat zaman dulu tuh ada makanan yang diwarnain pakai rodamin B dan itu tuh beracun dibilangnya kan dan itu memang warna tekstil itu di penelitian di Jawa itu um, penggunaan rodamin B atau penggunaan pewarna tekstil itu dalam industri tenun skala rumah tangga dia hmm. mencemari air tanah loh mencemari Cuma air tanah ya rumah tangga skala rumah tangga mencemari air tanah dalam hmm. kondisi yang sangat mengkhawatirkan skala rumah tangga mencemari air tanah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan hmm, jadi mereka eh, yang di Jawa itu berlomba-lomba untuk gimana caranya menggunakan eh, pewarna tekstil tapi ada pengolahan limbahnya gitu ya hmm. tapi kan Reja 4 hingga 2020 tuh nggak ada listrik masuk ke sana dan nggak yeah. ada jaringan telepon loh ke kampung kampung itu bukan jaringan internet ya nggak mm. ada jaringan telepon jadi bener-bener jauh banget dan mm, terisolir sehingga mereka boro-boro gitu ya kalau mereka tuh tahu cara pengolahan limbahnya gitu pada akhirnya mereka e, menggunakan pewarna ini terus limbahnya dibuang begitu aja dong oh iya dong ke sungai tempat mandinya burung-burung endemik bebek-bebek hmm. warna putih sampai ke ikan-ikan air tawar yang bahkan belum pernah diteliti sebelumnya. Uh, aku tuh jadi kayak ngebayangin ini loh mbak kalau misalnya apa namanya pewarnanya masuk ke sungai terus mencemari apa namanya eh, bebek-bebeknya jadi hmm. udah jadi kayak itu ayam-ayam warna yang dijual ya, abang abang pink hijau ungu dulu aku juga sempat beli soalnya nah, nah tapi nya pelihara sampai gede kami namanya chicken nugget <laughs> ingat aku pernah cerita deh sama Mbak Sen waktu itu di, di warteg sama Etang dan kawan-kawan yeah. mereka udah tahu tentang chicken nugget tapi back to topic maaf ya jadi melebar-lebar <laughs> Oke, okay, apa-apa. Tapi itu saya emang pikiran iya. aku. Jadi waktu pas pertama aku mikirin, wah gila, ini sih di jadi jadi berwarna kan ah, di, warnanya putih loh mbak terus ah, kayak terus dia buang ke sungai ah, kalau air sungainya berubah jadi pink ini kalau bulu bebeknya warna pink makanya berarti kan aku eh, sebagai anak ekologi lagi ngomongin produk lokal hmm. kalau prosesnya ini nggak aman apalagi tuh mereka punya halaman belakang itu cagar alam nah mereka ini tinggal di kawasan eh, penyangga konservasi uh, buka pintu rumah udah langsung di cagar alam ya, mau ini cagar iya, alam iya, gitu. kan depannya laut belakangnya tuh hutan oh. cagar alam gitu jadi tuh bener-bener isu konservasi itu jadi penting banget sebenarnya iya. buat diangkat deh. belum lagi itunya kan mbak tali raffi kan terbuat dari plastik hmm. terus apa namanya tuh uh, eh, pewarna tekstilnya juga langsung mencemari kan, hmm. ke sungai ke air tanah dan lingkungan sekitar juga iya betul nah gitu. makanya pada akhirnya tuh aku jadi kayak punya dua isu yang dihadapi. Hmm. Isu, isu yang pertama, pertama adalah tentang um, budaya mereka yang tadi akulturasi budaya itu kan uh, yang ini tuh jadi terancam terlupakan penggunaan bahan baku atau kekayaan intelektualnya mereka terhadap jenis-jenis ini kalau diganti tuh pada akhirnya kan uh, terancam dilupakan terus yang kedua adalah ya isu konservasi itu gitu uh, mereka ini kan hidupnya bergantung ke dengan hutan kan gitu coba ingat lagi deh filosofi masyarakat lokal Raja Ampat ah iya ya hutan adalah mama hmm. laut adalah bapak dan pesisir adalah anak dan hmm. mereka itu emang harus dijaga secara kesatuan Ah, nah. Gitu. dengan aku akhirnya mencoba untuk menjawab dengan um, membuat satu bisnis pengelolaan produk lokal yang produk lokalnya itu di branding dengan menggunakan uh, bahan baku dan pewarna alam kayak hmm. yang ini teman-teman udah bisa lihat semuanya yang uh, diberi nama produk lokal Maniambian Raja Ampat atau yang tadi Ratna udah sebut produk lokal Mara. Oh, jadi produk lokal Mara itu kepanjangan dari Mani Raja iya, Ampat iya. gitu. Raja Ampat. Nah, ini kan ada logo produk lokal Mara enggak ya, ya? hmm. ya? Ini maksud dari logonya itu apa sih, Mbak? Iya, bukan cuma logo, nah dari namanya hmm. juga itu sebenarnya udah hmm, mengangkat sesuatu. Si ya. Mani Raja Ampat. Jadi sebelumnya ya Maniambian Raja Ampat itu diambil dari nama yayasan yang bantuin ngelola yaitu Yayasan Maniambian Raja Ampat mm -hmm. atau Yayasan Mara. Nah, kata Maniambiannya itu tuh diambil dari bahasa dari suku Ambel yang menyebut satu jenis burung yang namanya Maleo Waigeo yang itu juga kita dokumentasikan di simbolnya jadi bentuk oh, ini ya, ini burungnya. ya. Ah, burung Maleo. Ini tuh burung endemik WG yang yang ada di pulau lain itu kan ya iya. kegigit kutu maleo kutu gitu kan? yang lain juga kutuan ah, bukan cuma yang bukan kutu maleo WG ya. nah, bukan yang ini nah jadi si maleo WG ini alias si maniambian ini nih mm -hmm. dia tuh nggak bisa ditemuin bahkan di Batanta atau di Misol di Salawati jadi cuma ada di pulau WG doang nah oh makanya namanya maleo WG makanya namanya endemik mm -hmm. karena nggak ditemukan di belahan lain dan ada satu endemik lagi yang kita dokumentasikan di sini yaitu dendrobium azarium atau anggrek biru nih. Oh ini nih yang kemarin dibahas juga kan? Iya, yang kan? sama Mas Biru. Nah akhirnya si dua ini nih kita dokumentasikan di situ dan ada satu lagi yang kita dokumentasikan Lope, adalah Lope. Iya. Cinta. Jadi cinta. banget pakai hati banget karena emang secinta itu sama hmm. mama-mama Raja Ampat dan mama-mama Raja Ampat tuh secinta itu sama tradisinya sebenarnya. Yeah. Nah, akhirnya kita jadi punya logo ini yang selain uh, mengangkat uh, isu livelihood tadi atau mengangkat misi alternatif penghidupan dengan membuat bisnis di produk lokal, tapi juga um, memuat satu misi eh satu misi utama yaitu konservasi gitu karena punya latar belakang kawasan tadi gitu dari logonya sendiri hmm. aja udah filosofis banget kan ya banget, banget. nah tapi banget emang Berarti ini kan ngomongin uh, alternatif penghidupan ya? Yes. Iya. Atau bahasa kerennya livelihood yes. nih. Iya. Itu berarti kalau misalnya livelihood ngomongin cuan. Cuman, ya? Nah, kalau misalnya ngomongin cuan, ha. berarti ba banyak masyarakat yang tertarik dong ya. tentu tidak. Kenapa itu? <laughs> enggak, enggak banyak yang tertarik. Kenapa emangnya? Uh, karena mereka memang sebagian besar uh, apa sih namanya dalam kehidupannya sehari-hari bisa dibilang practically nggak pakai uang dong justru mereka jauh lebih tertarik kalau misalnya kita angkat isu atau kita bilang uh, kita mau ngangkat uh, tradisi leluhur dari Raja Ampat supaya lestari atau itu yang supaya bisa dilihat sama orang lain supaya terjaga justru isu tradisinya itu yang bikin mereka jadi lebih tertarik dibandingin kita ini pakai uang Hmm, berarti tuh mereka lebih tertarik ketika warisan leluhur mereka tuh diangkat ya hmm. dan dipertahankan. Iya. Kalau diminimi pakai uang tuh nggak pusing sih orang-orang yang ada di Teluk itu. Jadi mereka kalau mau sayur ya tinggal ke hutan, kalau misalnya mau nangkap ikan ya udah tinggal di dermaga aja mereka udah makan. Jadi uh, eh, uang tuh nggak nggak jadi kebutuhan primer kayak kita yang di kota gitu loh. Bahkan saking mereka nggak biasa pegang uang dan mengelola uang, salah satu misi dari produk lokal yang Bian Raja tuh tentang Eh, finansial literasi. Nih keren banget tuh. Gitu. Berarti mereka hmm. dapat iya. edukasi juga tentang finansial literasi hmm, gitu ya. Hmm. Jadi di situ. Hmm. Tapi gini nih Mbak, nah. hari gini nih ya. Hmm. Uh, siapa sih yang nggak butuh cuan? Masih belum percaya kan? Kamu masih butuh diyakinkan. Nah itu. Butuh kepastian. Iya iya. <laughs> Calling champion aja lah. Calling dihubungin Corina Lapon yang dia adalah manajer produk lokal dari Yayasan Mara. Jadi bisa dibilang dia adalah uh, perempuan paling berpengaruh juga uh, setelah aku dalam jungkir balik banget nah ngurusin produk lokal Mara sampai kamu tahu ya dia tuh lagi hamil gede juga ikutan masuk ke hutan bareng sama aku. Wah, perjuangan besar banget berarti ke arah. Hmm. Halo. Halo, ini dengan Corina Lapon. Ya, betul sekali. Halo Korina, ini Ratna dari Kitongku Cerita Hijau. Di sini sudah ada Mbak Septi. Oh, Mbak Septi. Yo, eh, Septi. Hmm. Ada apa? <laughs> ada acara kan? Tidak. Ini Ratna lagi minta cerita ini. Kata Ratna gini, Kor. Eh, ah. Kitongku cerita di produk-produk lokal ini kata dia terada tantangan gitu. Coba oh. kau cerita oh. dulu gimana tuh tantangan-tantangan itu. Iyo, aduh lagi lu tom pertama turun ke kampung ini hampir lagi tom tak usir ini iya. tom turun ke sana pertama itu kampung sepi rada ada orang jadi saya ini pikiran suka kacau-kacau karena macet Jawa ini sudah datang jauh-jauh sampai di sana begini oh, eh, terada yang mau untuk ini bikin nyaman Untung ada satu mama nih pakai tongkat baru datang senyum-senyum. Baru mama ini bilang, sudah anak, belum pernah mau bikin jadi mama yang bikin sudah. Yang penting uh, mama uh, mama pakai harian ini masih ada yang mau lihat, masih ada yang mau kembangkan. Ah, serius? Iya. Terus kalau misalnya nggak ada yang mau gimana, Korina? Iya itu uh, semua itu dari mama tongkat yang tadi. Jadi uh, karena semua tidak mau, jadi mama Tongkat ini yang uh, mau bikin. Jadi sudah uh, karena mama ini mau, sudah tahun jalan dengan mama ini. Jadi uh, tong kasih kesepakatan dengan mama. Habis itu sudah uh, tong setiap bulan tong turun ke kampung itu ambil anyaman karena mungkin karena setiap bulan terus turun ambil jadi yang lain mama mama yang lain terus mulai lihat dong lihat jadi sudah dong datang tanya di mama ini mama tongkat mama tongkat lagi jelaskan akhirnya sekarang ini dong mau turun lagi nih dong angkat itu satu kapal itu teramuat saking banyak banyak sebanyak itu uh, tapi anak-anaknya ikut ikut uh, menganyam juga nggak Korina kamu jangan tanya itu nah itu Korina Lapon ya hmm. anak asli suku Ambel Raja Ampat cuman tahu hanya ketupat buat orang lain yang lebaran <laughs> parah banget aduh itu lagi yeah. karena tidak tertarik buat anak-anak mereka saja tanya saja dompilan memangnya itu uh, ada yang mau beli Hanya anyaman itu kan laku kan hmm. ini sekarang ini yang uh, nyatanya tuh dompu istri-istri nih soalnya baru mau pakai nih baru mau ikut dong suami suami ke kota ini hmm. itu saja dong suami nih marah-marah suruh kasih tinggal dong tas itu kamu kayak kampungan saja bawa tas itu bikin apa kasih tinggal dibilang kampungan gitu iyo jadi terpaksa dong kasih tinggal baru bisa ikut dong suami kalau dong pakai ikut dong suami nih marah hmm. malu jadi kata dia tuh jelek gitu kata mereka jadi kita punya sudut pandang tuh udah beda gitu nah dalam melihat satu produk hmm. yang kata mereka itu kampungan atau jelek menurut kita kan bagus gitu etnik apa apa ngangkat filosofi segala macam yang kayak gitu bahkan kita memandang warna pun itu juga jadinya beda gitu warna yang aku bilang keren banget tuh belum tentu dia bilang keren gitu hmm. nih coba kori cerita deh waktu itu yang mama itu yang salah salah apa kasih warna itu oh iya nah jadi begini Ratna ada satu cerita nih apa tuh uh, satu mama ini dia itu Eh, sekarang kita kasih warna depo apa nih tikar-tikar daun tikar ini sekarang dia pakai yang pertama itu dia pakai kunyit terus pakai kunyit habis itu dia pu belanga ini dia lupa cuci wajah ini dia lupa cuci terus dia lanjut lagi pakai uh, buah ringka itu untuk pakai rebus yang lain yang tadinya buah ringka ini warna merah hmm. terus karena mama ini lupa cuci wajah itu akhirnya warna bukan warna kuning, bukan warna merah, tapi warna orange. Ah, kuning sama merah jadi warna orange gitu, Korina hmm. ya? Iya. Terus ini uh, mama ini pikiran sendiri nih karena warna mama kepikiran nih warna ini jelek sekali. Jadi mama ini anyam, tapi aduh ini perempuan Jawa nanti dia ambil ke tidak ini bukan mama kepikiran ini pokoknya jelek sudah. Pas datang terus uh, saya ke sana mau ambil mama kuah nyaman ini baru mama bilang begini aduh anak mama kuah nyaman ini warna nih terbaik terus mama cerita mama ada salah rebus itu dan lupa cuci wajan itu mhm. saya bilang ah, sudah mama saya ambil dulu nanti sampai sana baru perempuan Jawa itu lihat sudah jadi aku bawa sudah mungkin masih Jawa itu dia termawakan kah habis mama lupa cuci itu jadi sudah Eh, bawa lagi ke kasepti ya nyaman itu terus kasepti sudah wow ini warna keren dan segala macam warna cantik ah, terus uh, ya. sudah bawa kakak Septi senang dengan warna itu pokoknya kakak Septi bilang itu warna bagus sudah paling bagus sudah paling indah pas kembali lagi saya kasih tahu ini buat mama ini mama mama puan nyaman ya mama pikiran-pikiran dengan kan itu warna jelek dan segala macam itu Mati Jawa itu dia semangat akan sekali. Dia bilang paling bagus sudah Hah? Iya kah? Dia aja deh? begitu baru. Mati Jawa itu dia potak sebagaimana itu? Mati Jawa itu bagaimana itu? Kau sinting kan? Aduh, banget loh Iya, pokoknya gitu. Nah, dari warna kayak gitu. Terus kayak apa namanya? Iko dulu kita waktu pas datang pertama kali itu Eh, jenis-jenis produknya seragam kan? Iya, jadi uh, pas pertama itu satu satu model saja belum bikin hmm. itu tas itu itu saja kan? bukan tidak ada orang tidak ada yang lain iya, iya. tapi ah. pas dengan marah ini tong hmm. mulai uh, masuk terus uh, tong sedikit sedikit ini tanya orang ini mama selesai mama bikin uh, ma selain mama bikin tas ini mama bikin apa bisa bikin apa lagi terus mama ini bilang ah bisa bikin apa bisa bikin apa ini bayar hmm, okay. ada nah, situ baru mulai okay. bikin lagi ya kita sekarang uh, eh, mana nih produk macam-macam sekali hmm. gitu ah pokoknya nggak bisa di sana kalau misalnya ngerumpi bareng sama kita berdua untuk ngomongin produk lokal ya aduh Corina ini kalau misalnya kita lanjutin ngobrol sama Mbak Septi bisa sampai subuh ini. <laughs> Yo, itu lagi nih. Kita sudah sudah saja di sini ya. Iya iya. Makasih Korina cerita ceritanya ya. Uh, ini mau titip pesan kan? Oh boleh boleh silakan Korina. Buat ini Kak Septi. Apa Kor? Aseti, terus iya. saya koro main tahun tontur ngambil dong kuahnya nyaman sudah, terus sampai sampai itu. Ayo, itu lagi. <laughs> Iya sudah, ya, ya, kampung toh. Oke. Hmm. Dadah Kori. Dadah. Mbak, kalau misalnya mereka menggunakan bahan alam, hmm. berarti mereka ngambil dari alam dong hmm. ya. Hmm. Terus isu konservasinya gimana? Hmm. Jadi kayak gini nak. Um, ada satu istilah, eh ada satu teori gitu uh, konsep di etnobotani uh, yang bilang kalau gini masyarakat adat itu akan cenderung melestarikan atau mengkonservasi jenis-jenis baik hewan maupun tumbuhan yang bernilai penting bagi kehidupannya mereka kayak gitu jadi ketika mereka menggunakan kayak obat-obatan tertentu untuk misalnya mereka sakit gitu terus mereka menggunakan obat-obatan tertentu nah mereka akan melindungi jenis itu karena kalau sakit tuh mereka akan cerai jenis itu gitu sesimpel kayak gitulah nah ternyata teori itu tuh uh, masih relate gitu sama yang aku temukan hasil observasi di uh, sepanjang aku melakukan apa namanya uh, penelitian di produk lokal ini atau mengembangkan isu produk lokal ini gitu. Ya. Iya. Aku ada ceritanya ya. Ya. Lanjutkan. Ada <laughs> ada satu jenis uh, buah namanya buah ringka yang tadi disebutin sama Korina. Oh, yang kayak gorengan ya. Nah, kalau rambutan gini. bulat, ini teh segitiga. Yes, betul. Hmm. Nah, ini dalamnya ini nih kalau misalnya dipencet dia tuh uh, warna merah dan warna merah inilah yang dipakai untuk mewarnai pewarna nih kayak gini. Nah, ini jadi hmm, cantik banget sih Mbak natural hmm. itu ya. Jadi dia kayak gini. Nah, dulu kan orang-orang pakai ini. Jadi ada satu pohon. Jadi ceritanya ada di satu kampung, terus ada satu hmm. pohon, pohon buah ringka ini nih uh, besar dan banyak buahnya gitu ceritanya tuh. Nah, mereka dipakai untuk pewarna gitu. Nah, ketika si wantex atau pewarna tekstil ini datang ke kampungnya, e, sehingga mama-mama yang anyam ini kan jadi nggak pakai lagi buah itu kan? Iya. Mereka jadi pakai wantex itu. Nah, akhirnya si buahnya ini jadi banyak, terus jadi nyampah di kampungnya. Terus anak-anak tuh kena lihat, terus dia main-mainin dipakein warnain rambutnya jadi kayak bule gitu. Oh, aku juga mau dong, Pak, itu buat tebat. Boleh ya nanti kalau ketemu aku <laughs> Iya. Oke. Nah, terus akhirnya jadi mereka warnain rambut terus akhirnya si mama-mama ini kan jadi mikir ya aduh nih eh, uh, apa sih bikin berantakan bikin kotor saja ini buahnya baru anak-anak nih duduk main itu saja kan akhirnya mereka tebang lah si pohon-pohon ringka itu jadi akhirnya di kampungnya tuh nggak ada buah ringka itu nah pas kita turun ke kampung terus kita minta untuk mama-mama ini make lagi buah-buahan itu gitu kan make lagi si bahan-bahan ini pewarna alam gitu terus mereka langsung cuman bingung gitu kayak saling pandang kayak ya pohonnya udah ditebang nggak ada di kampung kita lagi gitu. langsung adanya tuh di kampung seberang yang langsung tunjuk-tunjukkan gitu gitu hmm. tapi kan kita datang terus kita e, sosialisasi dari segala jenis ya jadi dari segi lingkungannya kayak gimana kemudian trennya orang-orang sekarang lagi minta yang warna alam dan kawan-kawan gitu ya sehingga mereka kayak yang oh oke okay nih e, berarti nih kita harus menggunakan lagi dan karena tidak ada ya udah ayo kita tanam ulang gitu jadi akhirnya e, mereka e, merasa si jenis-jenis ini penting kembali, akhirnya mereka tuh cari dan mereka tanam ulang jenis-jenis yang mereka gunakan di kampung atau di hutan-hutan di tepi-tepi kampung. Mm-hmm. Dan yang paling spektakuler adalah ada e, di satu kampung ya, mama-mama penganyam ini ngeplot satu bagian hutan untuk nggak boleh dibongkar sama Bamuskam, kepala desa, kepala adat, tidak boleh dibongkar untuk dijadiin kebun karena di plot area tersebut tuh um, adalah plot yang paling banyak bahan baku anyamannya. Oh, udah macam zonasi mama-mama nah. pengenalan gitu, Mbak. Iya, zonasi sendiri gitu. Malah bapak-bapak pada takut itu sama Iya, iya pada takut. Mama-mama yang berkuasa di Jadi, situ. Jadi tuh sebegitu besar loh nah perannya dari cerita anyaman menggunakan bahan alam lagi ke konservasinya gitu. Hmm. Di cerita hijau kali ini bikin aku kayak terharu gitu loh, Mbak. Karena Mbak Septi yang anak ekologi, terus mengelola produk lokal, tapi Mbak Septi tetap bertanggung jawab sama bidang Mbak. Alhamdulillah. Yang bukan hanya menyentuh tradisi masyarakat Raja Ampat yang hampir memudar, tapi juga memunculkan kegiatan konservasi bagi pengrajin anyaman di Teluk Maya Libit. Dan yang sebenarnya aku nggak sadari juga teman-teman bahwa sebenarnya penggunaan bahan sintetis yang menggantikan bahan baku alam itu bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan aja, tapi juga kelestarian budaya. Bahkan keahlian membuat berbagai macam anyaman pun akan memudar karena adanya akulturasi budaya dan perubahan sudut pandang akibat perubahan zaman. Sehingga bisa dikatakan bahwa Mbak Septi ini sedang memulai sesuatu dengan produk kerajinan Raja Ampat, khususnya di Teluk Maya Libit yang tidak hanya mengembalikan pengetahuan masyarakat adat sehingga bisa didokumentasikan dengan baik, tapi juga mengusung nilai konservasi pada budaya dan sumber daya alam. Nah, Mbak Septi, kan tadi kita udah cerita panjang lebar nih. Hmm. Nah, impian Mbak Septi untuk produk lokal Raja Ampat apa sih sebenarnya? Impian untuk produk lokal Raja Ampat. Mm. Sebelum sampai ke impian produk lokal Raja Ampat tuh ada kayak impian-impian kecil lain nih sebenarnya ya. Tapi mm, salah satunya adalah yang menurut aku besar adalah aku pengen aku punya harapan bahwa kedepannya itu e, masyarakat Raja Ampat khususnya para perempuan di Raja Ampat mama-mama ini mereka bisa stand on their own feet gitu jadi wanita mandiri, mandiri hmm, jadi wanita mandiri atau apa strong woman yes semacam kayak gitulah hmm. strong woman e, mereka eh, punya pemahaman di financial literasi mereka tahu managing banget, itu uang. juga edukasi finansial iya kita edukasi itu jadi harapannya tuh mereka pada akhirnya bisa mandiri sehingga bisa menjadi contoh untuk hmm. anak-anaknya nanti nah kalau misalnya mereka sudah menjadi contoh pada akhirnya tuh anak-anaknya jadi terinspirasi dan mereka akan tahu kalau misalnya si produk lokal yang jadi alternatif penghidupan ini tuh bisa um, menyokong kehidupan gitu kan jadi pada akhirnya kedepannya uh, eh, proses melestarikan tradisi budayanya ini nggak lagi di-trigger sama orang lain kayak misalnya aku si mace Jawa ini gitu yeah. tapi justru <laughs> mace Jawa hmm, dong. nah tapi justru sama uh, mereka sendiri sama hmm. masyarakat Raja Ampat sendiri termasuk anak-anaknya ini yang ikut melestarikan budayanya hmm. Uh, uh, jadi kayak uh, anak-anaknya jadi bisa bangga ya hmm. terhadap orang tuanya terhadap hmm. mamanya ini yeah. kan dan termasuk terhadap uh, tradisi atau budaya dari leluhurnya mereka yeah. gitu uh, impian yang kedua adalah ini kan uh, satu inovasi yang sudah mulai digagas ya Naya dan ini tuh adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak jadi bukan cuma hmm. aku doang bukan cuma Corina Lapon doang di sini hmm, sebenarnya banyak banget eh, pihak-pihak uh, yang bekerja bersinergi bersama-sama untuk mengembangkan produk lokal masyarakat tidak Raja di antaranya tuh ada Balai Besar KSDA uh, Papua Barat kemudian ada Fauna Flora International Indonesia Program dan Dinas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tuh Eh, benar-benar apa namanya eh, nggak uh, kosong lah ibaratnya yang ngebantuin luar biasa mulai dari dinas disperindak DK, uh, eh, DKP dinas MKM dan koperasi kemudian dinas kesehatan ya kita saling bantu semuanya geopark raja empat sendiri juga semua turun tangan untuk bantu dan harapannya adalah uh, apa yang sudah bersinergi ini tuh bisa berjalan uh, secara optimal gitu. Hmm. Kemudian uh, harapan kepada produk lokalnya lagi itu diharapkan bahwa kedepannya ini nggak ya mudah-mudahan muncul marah-marah yang lain di kawasan yang lain oh, gitu macam kayak uh, eh, marah di Salawati hmm. marah di Batanta misol iya gitu, ya, gitu. Ya. jadi muncullah si pengelola-pengelola produk hmm. lokal ini gitu karena kedepannya eh, diharapkan adalah akhirnya si hmm. produk lokal buatan masyarakat Raja Ampat ini muncul ke, ke permukaan kemudian menjamur dan pada akhirnya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri hmm, benar jadi menurutku juga uh, dari impian Mbak sebenarnya ini uh, eh, PR yang sangat apa ya masih panjang, panjang dan banyak tapi aku harap sih ini impiannya bakalan terwujud karena Amin. juga berkolabor berkolaborasi dengan berbagai pihak kan hmm. kan yang membantu produk lokal Mara ya. ini banget. nah teman-teman udah denger kan cerita di produk lokal Raja Ampat bagi yang masih penasaran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Please kindly like and subscribe our YouTube channel dan follow kami di Instagram hijau untuk info hijau lainnya. Terima kasih. Kami tunggu testimoninya. Mbak, makasih nih udah datang ke Kitungpu Cerita Hijau. Aman. Makasih banget juga semuanya. Makasih teman-teman. Dadah. Bye bye. Pace-pace, kemari dulu. Mampir deh Kitungpu Cerita Hijau dari Raja Empat. Pace mace, mari sini rapat rapai Kita ngada cerita di Raja Ahmad Cerita dari telinga ke telinga Magis Mistis Fantastis Eh, keliru Eksotis Apa lagi? Ah, kakak, adik, pilih saja Jan, wapik tenan Om tentang teh, kita petualangan beda rasa macam orang lokal iya, Bisa dibilang tumpuh hati sutak tinggal Masa sih loh, loh, gak percaya yang champion aja yang champion Koin champion Tanah Raja. Tanah Raja.